сырткы жана ички басымдардын балансы так болгон үчүн абанын атмосфералык басымы көп билине бербейт бул баланс өзгөрсө басым кандай көп экенин көрсө болот ички металлдан жасалган канистр алалы канистрге манометри бар насос кошобуз манометрдин шкаласында нөл көргөзүлүп турат демек сырттагы жана ичтеги басым бирдей дегенди түшүндүрөт канистрден абаны сордурсак манометр басымдын азайганын көргөздү канистр болсо абанын атмосфера басымынын таасиринен улам деформацияланды